إذا قلت يا مولاي لباني يا واحدا يا واحدا أله فكيف والشرفات Sungguh tak sabar يا yeah. Yeah, yeah, yeah. Silverado Love.